тоқта тоқта мында екінші музыка қоярға керек <laughs> <laughs> а қазір менің бар иә айда на колени упала назлы сөздерімді айтам бірге жүрегіміз бейбіт бірге аюларабыз кейті, бірге болсақ қана біз бәхетлі сен менім янымда бол тоғоншыл ауған үстеліне көрсетелер неге мекен бір идеядыр рамиль оңла ауған үстел ул символ була шундай вакытлар кайчан менә үстел ова һәм ята Була шундай вакытлар. Менім андый әйбер булган юк, Руслан. А, менім дә юк, ләкин була андый вакытлар. Һәм шул өстәлне күтәрер өчен ике кеше кирәк. Руслан, мин сине аңламый башладым. Әллә нәрсе сөйлисең син. Дуслар, тыңлағыс тыңлагыз. Иске өстәлләрне дә бастырып була. Аларга тик ышанырга гына кирәк. Күзгә күз карашып үтә мизгел, ышкынмас куллардан Хәзер аңладыңмы? Аларны тик ауган өстәл генә туктата. Айның утында сине күрермен Онытылырсың кочагымда Иртәнге хәтле мин үбермен Якынрак кил син яныма Айның утында сине күрермен ұмыта аласың қашанда ертеңгі мен обермін Вот козы молодец! Дөрес эшли. Ауган өстәл янында әз генә биергә кирәк. Иң назлы сүзләремне әйтәм Бергә йөрәгебез тибә Бергә юлларыбыз китә Бергә булсак кына без бәхетле Син минем янымда бул көзге көз қарашып өте мезгіл ғишқын масқұллардан құл Яқынырақ әйде нишлеп отырасың оңлағыз үстел өзі басмый бит ул сіз бит икәү көтәрегез аны ұнытылырсың құшағында ертеңгі хәтлі мен өмірінің Yakın olarak gelsin yanıma Oynan uydumda seni görürmen Unutursun koşanda Yakınıram gelsin yanıma Oynan otağında seni görürmen Unutulursun koşağında Birden göbekli bin habermen gelsin yanıma жолымда ертеңгі өтті мен өмірмін Тахир абый, бір шылмағыз, тіләсі әкім білән андый хәл бұларға мүмкін. Менің білән андый хәлләр бар. Мен жіпті. Тахир абый! рамиль Юққа біз күзлік кидік кыйын нешектір білсең иде сен нишик миңа кыйын <laughs> рамиль акдеев руслан харисов татар продакшн креатив заманча алып барушылар шалтыратыгыз эки жүз элүү жүз он